Buenas tardes, saludos. Good afternoon. Buenas tardes, saludos a todos los presentes. Los operadores normalmente están acostumbrados a gestionar su red de manera reactiva, pero debemos evolucionar a una gestión proactiva basada en herramientas de Big Data como la Mi nombre es César Macías, Duarte, y hoy les contaré sobre el uso de Elasticsearch en redes telco para pasar de una reactiva a una proactiva, eh, debemos eh, Los problemas normalmente cuando tenemos una, reactiva es que tenemos alto número de llamadas de clientes problemas de servicios, altos tiempos en la detección y resolución de problemas. Las enlaces suelen ser basadas en reacción, es decir, bomberos apagando incendios. También tenemos poca visibilidad dentro de la localidad del cliente, problemas última millas o el CPE. ¿Cómo pasamos de una a proactiva? En, el interín evaluamos muchas herramientas y determinamos que el uso de Big Data como la nos permite cubrir todos estos problemas que previamente definí. ¿Cómo se lo, puedo cubrir? Con descubriendo métricas basadas en la recolección de datos masivos y detallados de los elementos de red. Comúnmente, los objetos, problemas de fases, potencia de transmisión y recepción, todos esos, datos enfocados al 100% de los elementos de red, a todas las interfaces o computadoras. eso suelen ser millones de datos que se recolectan en alrededor de un minuto. Eso es Big Data. Construir reglas basadas en estas métricas y las experiencias de los personal técnico altamente especializado nos permite correlacionar esta información para poder tomar acciones predictivas. Implementar. dashboards específicos orientados a cada área operativa. Un ejemplo, un dashboard de un call center donde tiene la información específica de los clientes finales de cada uno. Un dashboard de la saturación de los enlaces lo que le permite al área de proyectos planificar sus actividades. También generar reportes gerenciales basados en datos históricos, lo que le permite tomar mejores decisiones, dado que van a ser basadas en patrones y comportamientos a largo plazo. ¿Por qué Search? Elasticsearch? Es Big Data. Millones de en tiempo real. Series tiempo. Son flujos de datos que tienen marca de tiempo que no, se pueden editar. Un ejemplo, los objetos una interfaz enriquecimiento de datos. Se pueden enriquecer los datos antes del ingeste en casi tiempo real, lo cual nos permite hacer estas correlaciones. Es decir, datos de otras fuentes que no sean los elementos de red, como la información comercial, inventario, topología de red, información que suelen tener hasta en un archivo Excel, ya lo pueden utilizar para enriquecer los datos que nos, nos dan los elementos de red. Machine learning. Machine learning. Típico, se tiene, es alarmas de umbrales fijos. Con machine learning se puede tener alarmas basadas en el comportamiento anómalo. Digamos, tráfico normal en la madrugada bajo, pero de repente sube al 50%. No ocurriría una alarma de umbral, porque solo llegó al 50%, pero un 50% de consumo en la madrugada es un comportamiento anómalo. Eso generaría una alerta. Software open source. Elastic es un software open source. no tiene límites no la cantidad de datos. Y cuando ya se tenga una mayor madurez, en todo the implementation becomes more mature, licenciada, to the licensed option, which will then enable certain additional functionalities. ¿Cómo lo hicimos? How did we go about this? Primero tenemos First, los elementos de red, los cuales nos suelen entregar mucha información, por SNMP, por el flow y por siglo. De ahí, hicimos un colector alta eficiencia que permite recibir la información SNMP, colectar información SNMP, y obtener la respuesta de miles de dispositivos, millones de datos en cuestiones de segundos, 4.000 dispositivos se pueden monitorear con todas sus interfaces, todas sus telemétricas and y métricas en cuestión de menos de un minuto. En un formato and JSON está listo para ser usado para Elasticsearch. Elasticsearch. Utilizamos para el enriquecimiento de datos, como dije, said, y para el almacenamiento de toda esta información. Y la visualización se la hizo, se la hizo en Grafana. ¿Para qué? Para los dashboards especializados para los, todos los usuarios. La arquitectura. La arquitectura. What about the architecture? Aló. Aló. Aló. La arquitectura, la arquitectura está, está más en un architecture is contained in a big data scheme. Los datos, We have the data, es la fuente de la información. Normalmente red, base de datos, archivos, planos, CVs, plain text files, donde en la capa de extracción, se conecta a estos dispositivos que tienen la información y él la recolecta. También podemos tener los elementos suelen enviar directamente la información. Si los y FLOW, él los invita directamente a los bits. Después tenemos la etapa de transformación, donde Elastic o Elastic, dependiendo del tipo de pipeline, van a generar las métricas y reglas que se definieron previamente. Y ahí venimos a la capa de indexación, es Elastic, donde almacenar la información. Ya es un, el motor de, de, de Big Data. Y la visualización, tenemos a Grafana para los dashboards y Kibana para los administradores. Todo esto es un flujo de Big Data. Componentes. Componentes. Aquí trato de explicarles un esquema más detallado de las diferentes etapas de la información. Nuevamente, primero tenemos la recolección, donde vemos la recolección de los elementos de red, elementos que le podemos los equipos. También tenemos otra recolección de información, pasiva, which is passive inventaries, topology, comercial, information, information, the client's name, the ID document, whatever is required to enrich data. And from there, within that cluster of Elasticsearch, we do standardization of information obtained from the network, from the external data, and with internal data. This is enriching. After enriching, the rules are applied in order to make the calculations. After that, this is stored es el que eh, va a atender la información de cada minuto, cada segundo, dependiendo del tipo de frecuencia de datos que va a ser utilizado para los datos de Grafana. Después hay un proceso interno que creamos para que se crear datos históricos. Esos datos históricos son los que van a ser usados en los reportes gerenciales, dado que ahí se quiere ver patrones de largo tiempo. No solamente los últimos minutos, la última hora o la última semana, quiero ver el último año. Y ahí ya no tenemos datos de, detalle de minutos, tenemos datos de resumen del día. Kibana, ahí puede estar haciendo la generación de alarmas hacia un manteniendo, sí, tradicional de alarmas. La alarma de Machine Learning. ahí no hay un tema predictivo, es un en la implementación se lo puede la recolección de los datos, el de datos, me va a una que me permite micro y macro. Micro el cliente final, cada uno de los todos los clientes finales y macro en función de toda la información de la red. Los beneficios, lo que he dicho, un trabajo, una gestión predictiva de la red, donde podemos trabajar antes que sucedan los problemas. Cuando existe una tendencia a existir un problema, podemos planificar el trabajo con anticipación y no ir al campo como locos cuando simplemente apagar incendios. Esto también nos permite cosas eh, de marketing. Eh, con información podemos sacar este, indicadores, de clientes que pueden vender, ofrecer un crecimiento de plan, haciendo una campaña focalizada, no hacia todos los clientes, simplemente a los que realmente necesitan. Aquí ejemplos de diferentes pantallas de Grafana. La primera, de la izquierda, uh, es un indicador de la calidad de la experiencia. Nuevamente, como se tenía la información de todos los clientes, se crearon métricas para calcular la calidad de la experiencia. la calidad de la señal que recibe, el Wi-Fi dentro de la casa, las llamadas que pueden haber hecho los clientes, se puede tener un indicador a largo, a largo tiempo de la calidad de experiencia de todos los clientes experience quality of Llamas our a detalle, vemos ahí Now, cuando llama un cliente al call center, el call center que le va a ver, cuánto está consumiendo, la ancho de ese cliente y en semáforo como verde la calidad de su señal. La función, recepción, los indicadores que se requieren, dependen de la tecnología. depending on the technology. Otro ejemplo proporcionalmente En una red HFC vemos el detalle de las portadoras de un nodo. Es decir, cuatro que ven un nodo ya tendrá 500 clientes. Pero la misma información generalizada a toda la red nos permite ver la evolución del tiempo de los problemas de los nodos de toda la red. Lo podemos segmentar por regiones, por ciudades, no hay ningún problema porque se tiene esa información. La información de detalle nos permite agruparla y generar reportes de de, de cómo está comportándose la red y de tendencias. network is performing and also to determine trends. Un ejemplo, en una red One of the examples GPON, network aquí nos dice de que el 100% de los ONTs que estaban conectados a un punto, un tenían problemas. ¿Qué nos permitió determinar eso? Un patch estaba con problemas. Al estar, so, ¿cómo le podemos how ah, can we, before la, caída de señal, there's a drop corte, in the signal, de I'm, I'm speaking, había degradación de los niveles de potencia. Entonces, si los ocho ONT están conectados uh, al mismo punto, tienen el mismo uh, problema de tensión, significa que no es un problema puntual en la casa de los clientes, sino un punto superior. Estoy uh, hablando de un split en la calle o un patchwork que puede estar en el paciente. Problemas que son difíciles de determinar, solo los que verían después de que el corte, cuando ya los clientes once the customers, what, if there's timeout and the customers have uh, claimed. Ahí cada fila um, representa, machine learning, una una de datos, uh, each of donde los rojos y los naranjas son problemas de comportamientos Anomalous behaviors. Puede ser aplicado para tráfico, puede ser aplicado para cantidad de dispositivos conectados en un sector de la ciudad. Entonces, lo normal es que todos los dispositivos estén conectados en, la en la noche solo la um, mitad. Uh, pero de repente se todos uh, en un sector. Uh, Simplemente, ¿cómo se agrupa la información? se en base a lo que agrupar, si yo la estado de la, la, I add la parroquia, I o la cuadra, the city, the church, puedo hacer the street, Or geographic information, I can cluster them like this. Operación y mantenimiento en saturación de enlaces. Es un reporte de uh, cómo están los enlaces uh, saturados o capacidad de uso en la realidad. Es una gráfica común de uh, un enlace. En este punto de la saturación de enlaces, se puede determinar enlaces, digamos, de una interfaz de un giga, normalmente, pero que estaban en algún punto conectados con un, un radioenlace. Entonces, el enlace se saturaba a los 200 megas por el radioenlace que estaba en el medio. Y solamente por unas cuantas horas en el día. Con, esta información, al tener el detalle, uh, se pudo hacer eh, cálculos estadísticos de la uh, variación de la curvatura uh, Um, el consumo, con lo cual se que en ciertos horarios, ciertas interfaces se saturaban, no al 100%, apenas al 20%, lo que daba el radioenlace que estaba en el medio. Problemas que no se suelen salvo hasta que ya esa saturación ya es demasiado y los empiezan a tener pérdidas de paquetes, En ese escenario, antes de que los clientes llaman, tal vez haber tenido un, inconveniente pequeño, pero no lo suficiente para llamar, pero ya se pudo terminar um, todos enlaces para uh, poder hacer las If the problem is not too large, the clients won't call you. Otra información útil, el NetFlow. Al NetFlow, aplicándole también enriquecimiento de datos, uh, se puede categorizar el tráfico, no solamente por un puerto, dirección IP, ya la agrupación puerto, dirección IP, me puede decir el tipo de aplicación, o también me puede decir puerto, dirección IP, el tipo de el um, dueño de la ASN. Se puede determinar si el video, si el tráfico es de web, OTT, eh, video en vivo, redes uh, sociales en general, se puede clasificar. más, se lo puede clasificar identificar hasta determinar tráfico malicioso, sabiendo las IPs que son maliciosas. Información que es pública, muchas veces es baja, tiene información pública de las IPs, entonces se podría determinar tráfico malicioso. No solamente en la red, también se lo puede hacer en algo tradicional. Monitoreo de servidores. tenemos es un panel general monitoreo de CPU, algo tradicional que lo hace la área de IT. Pero la misma herramienta te puede servir para diferentes funcionalidades. Algo más específico, un sniffer a los DNS. el sniffer a los DNS nos va a permitir ver cuáles son los dominios más visitados. Y de estos dominios, ¿cuáles son los tiempos de respuesta normalmente? ¿Cuál es el tiempo de promedio de respuesta del DNS? Entonces, puedes monitorear no solamente que el servicio del DNS esté funcionando, sino la calidad del servicio DNS. ¿Por qué? Porque yo veo que siempre los tiempos van a estar bajo de los 20 milisegundos. El tiempo que se responde el DNS responde a los usuarios finales, no el DNS hacia los, hacia DNS um, sino al usuario final, que debe ser muy corto, porque la mayoría está Entonces, si el DNS estuviese saturado por algún momento, nos, nos damos cuenta de que está dando tiempos altos de respuesta, cual genera una mala calidad de servicio para los usuarios finales. Entregables, lo que he mostrado previamente, earlier, o sea, reportes, o sea, para clientes finales, uh, información macro de todos los uh, clientes, uh, learning, for all the customers, all those items. Conclusión. Determinar problemas antes que genere inconformidad al cliente. Uh, tomar ah, mejores decisiones en las aplicaciones, mejores ah, decisiones en, las, en el um, trabajo del día a día. Uh, crear y uh, innovar mejores uh, productos. Al tener más información, se puede crear productos más especializados a las necesidades reales del clientes Hacer campañas especializadas, atender a los clientes de una manera más eficiente. Si el call correcta, um, detallada del cliente, el call lo puede atender de mejor manera y no tenerlo al cliente esperando, pasando de uno en a uno, sino el primero que lo va quite, llevarse first person that answers the answer will si no understand what's happening with the customer. Persona, and uh, you won't have go, take them from one person to the other and to finally somebody uh, solves the problem. That generates a better image of the company because you are going to have provide a better quality of service and end user experience. So, um, instead of uh, working the street, I, I I, I don't have to go as a firefighter. putting sí uh, enfocado al clúster. So recommendations. Un clúster puede iniciar con tres nodos. A cluster may start with three nodes and the growth of um, nodes no necesariamente is horizontal with more nodes. I can put more and more nodes and increase the capacity and also to have specialized nodes. It is better to enrich the data and treat the data internally in the cluster with specialized uh, lofts. Sí, hay escenarios en los uh, cuales hay otros, los lofts porque son un documento muy especializado que no lo puedes hacer dentro del También se puede usar, esto se puede usar en todos los niveles de la organización. El técnica, customer service, planning, marketing, IT, uh, because you can use it for other functions. También podemos utilizarlo en otros contextos de redes, como redes móviles. Uh, Aquí está más significado a redes ISPs tradicionales. But uh, you can also use it for others. ¿Preguntas? Yes, indeed. We, there's time for questions, for eh, several questions. So we have Douglas Fisher here, we have Adiel. Uh, well, so uh, if uh, somebody wants to eh, ask, then we, we have a few minutes still. so, uh, well, we, we have good speakers today, so you can ask. Olá, tudo bem? Douglas é, Fischer, do Brasil. Douglas Fischer, é, bom, Que, é, que, que ah. apresentação impressionante, parabéns. Parabéns mesmo, principalmente o detalhe de, olhar também para o escopo do marketing ou para a prospecção de produto uh, é uma coisa muito inteligente. é uma coisa bem legal. Uh, é, uma outra coisa que me veio à pergunta, se você mencionou sobre os inputs de dados, uma coisa que é bastante consolidada, pelo menos no mercado brasileiro, de, de, de, ISPs, é a utilização dos ABICs como ferramenta de coleta. Uh, né? E eu imagino que seja bastante simples uh, você usar os ABICs como base de dados da, talvez exportar por uh, Kafka ou alguma coisa para cima do Logstash você já teve algum cenário como uh, esse que você tenha usado. e uma preocupação que eu tenho, like that, é whether, que eu tenho um ódio mortal de Java. And é, I, admit that I absolutely do Java porque ele consome Java, muito recurso de tudo, ele é um, to, guloso, uh, ele é muita uh, memória, muita CPU. Se uh, você uh, teve algum problema com essa, esse CPU, grande consumo de recursos que o Java, que está por baixo do, da pilha do Logstash, thing. Uh, Java no, that is sí es verdad. Es un proceso, esto está basado en Java, yes, es el motor de Java, por lo cual sí requiere bastante recursos. Pero al poner el, el cluster, al manejarse de una manera horizontal, tú divides la carga en diferentes nodos. Tienes nodos especializados. Puedes tener nodos que se dedican exclusivamente al almacenamiento de uh, datos, nodos que se dedican exclusivamente al tratamiento de los datos, al proceso de uh, ingesta, uh, y los nodos que se atienden a los masters, que son los cerebros que tienen la información los nodos que tienes eh, para recibir las peticiones de las entidades externas. ¿A qué prefiero ah, de esta manera con nodos proxy? Para que todas las otras funcionalidades, los logstash que mm, recolectan información, uh, los, el Grafana o cualquier otra que quiera uh, comunicarse con el cluster, no se comunique directamente con el cluster, sino con unos nodos que son como proxy intermediarios para dar una capa de seguridad. Y toda esta manera de poner nodos especializados permite que sí, se consuman recursos, pero de mejor manera consumer resources, but in a better way, and about obtaining the resources with uh, tools such as uh, Sí, consume más recursos que SAVIX, pero SAVIX no es Big Data. Well, SAVIX tiene uh, información más, menos detallada. Um, it, it's not as, yes, but to, to obtain from SAVIX to feed the big Si tiene cualquier cosa que tenga, un API donde se le pueda recolectar, obtener información, también se la puede utilizar como, como fuente de datos. also use it as uh, a source data. Ah. good afternoon. Ahí está. Buenas tardes. Oh, good afternoon. Muy linda la that was a beautiful presentation. I have two very short questions. You said that you are monitoring, este that you're using this about 4,000 machines. No, o sea, digo, que no, si el proceso, no, uh, ah, el recolector, hicimos un recolector específicamente para esta función de CNMP. el cual nos permite recolectar 4.000 dispositivos al mismo instante de tiempo. Es decir, si yo tengo 10.000, pongo en le pregunto 4.000 al mismo instante de tiempo, uno se desocupa y la cola va aumentando, lo cual nos ha permitido a recolectar eh, de miles de dispositivos cientos de interfaces, con decenas de métricas en cuestión de un minuto. En algún caso de uso, how many devices are you surveying or how many sources of information do you have and how much hardware do you devote to do all this modeling? Fuentes de datos, digamos, router switches, y era unos 10.000, elementos de diferentes tipos de, considering the different este, uh, servidores, uh, elements, servers, etc. About 10,000. ¿Cuántos dashboards? Hay los dashboards es it uh, dependiendo de, del usuario final. Porque, digamos, si yo tengo para SAR, tengo para marketing, have for marketing, for engineering, and for ah, each. and you may say, well, I want one specialized for links, another one eh, for... Señala ruido, digamos. Ah. depende de las peticiones de los usuarios finales. Como en Grafana no hay límite, puedes tener todos los dashboards que quieras de manera especializada. También puedes crear un dashboard concentrador, digamos, para uno. Claro, pero digo, para un caso for, de uso, eh, instance, if you're using this, how much hardware do I need? What is the eso ya depende well, de la cantidad de dispositivos, la cantidad de métricos. Está claro, pero en un caso de Yes, but in a use case, if if you have uh, already operating, just to have an idea. En un caso como well, este, like son 10 máquinas virtuales. Six uh, virtual machines, six virtual machines, and how much memory would eh, that eh, Con 32 gigas de RAM And 16 processors. And on the other hand, for the operator that is seeing this and loves it, and has and never started with this, what's the learning curve? like? Is it complicated because you are developing? So I understand there are many things to tweak. Uh, if, I, if I want to start collecting all this information with all the tools eh, that you just mentioned, how much jugando con eso para tener algún tipo de información útil sin llegar a esto que me imagino que un montón de desarrollo. Uh, o, o, capaz que me decís, no, esto está bien viene, los dashboards no programados, se, bajan, uh, no. En, um, en, cosas así como telco, no, los dashboards como tal, su giro de negocio ha sido been aparte. Al usarlo de esta manera, no vas a encontrar dashboards programados para, aquí, para esta uh, información. Sí hay que crearlos en cero. Um, la creación del dashboard no está en la parte completa Tal vez la primera parte es qué información voy a consultar y cómo la voy a enriquecer. Y más que el proceso de enriquecimiento, es con qué lo voy a enriquecer y de dónde voy a sacar esa información de enriquecimiento. Eso es lo que a veces suele ser más complejo. Porque digamos, si la empresa no, tiene, no solo lo tiene en la mente de alguien, la información de la uh, topología, no lo pasarla a, Excel o algo, um, para después poderla importar uh, en general. Esa es lo que suele ser la parte más compleja para el enriquecimiento. Obtener la información para enriquecer. La información técnica para obtener no es complejo, porque simplemente eso consultas complex because it's just receiving a net flow traffic and logs that are standard. We're used to them in this industry. We're used to handling that information. But indeed, you may have a learning curve. Thank you. ¿Qué tal? Hello. Eh, Europa Lima. Europa Lima. My question has to do with The question is whether in the API the learning agent of your app can be personalized because it's Java based, so maybe it can be tailored uh, personally with another manager if the infrastructure is in a cloud server, such as uh, uh, ah, Azure DM, or, eso lo, ah, or, digamos, ah, este, um, Amazon. usar para and este maybe this can be handled to use big data concept. Si es que and if I have different clusters or nodes in different uh, parts of the company, if I'm in different geographical areas, ver, el well, es de N Aquí lo que estoy explicando es un uso específico para un tema de las This operaciones. Is for a specific de, use de regarding Pero de ahí el mismo motor no puede utilizar the same en Can be Normalmente lo utilizan como motor de búsqueda para páginas web. Es el caso más usado porque this de hecho así nació Elasticsearch, como un motor de búsqueda para páginas web. Pero de ahí fueron agregándole más funcionalidades que lo han hecho bastante completo y puede ser utilizado en cualquier función que requiera un manejo de Big Data. Big Data Management. Mm, ya, okay. Gracias. Thank you. Bueno, eh, si no so if there are no more questions, eh, esto, bueno, with this we would then eh, be closing this presentation. So a big round of applause for our speaker. Y, eh, I would like to invite you to change the way of defending the networks. Do this in a more proactive way. This would be the last technical presentation for today.